Le nuove conoscenze sull'invecchiamento dello sguardo e del volto eh, ci hanno fatto capire che gran parte degli inestetismi della regione dello sguardo sono spesso dovute ad una perdita di volume del grasso nelle regioni del viso. La lipostruttura o lipofilling ossia un intervento chirurgico in anestesia locale che prevede il prelievo di grasso dal paziente stesso e reiniettato in varie zone del volto, ci permette di ringiovanire in un modo rapido, naturale e duraturo quelle regioni dello sguardo e del viso che sono prematuramente invecchiate. Il lipofilino lipostruttura è una tecnica che viene spesso abbinata al lifting del sopracciglio, alla blefaroplastica superiore, alla blefaroplastica inferiore o per esempio nel trattamento delle borse o delle occhiaie. Il lipofilin ha anche un ruolo importante nel miglioramento eh, della qualità della pelle, in quanto insieme al grasso vengono ad essere iniettate delle cellule staminali che conferiscono eh, un miglioramento importante della textura e della coloritura della pelle del paziente.